यो इम्पोर्टेन्ट सेसनमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो सेसनमा आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्नेछौँ तपाईँहरू यदि सोसियल मिडिया मार्केटर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ भने यो इम्पोर्टेन्ट सेसनमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको सेसनमा हामी कुरा गर्नेछौँ फेसबुक थम्नेलको विषयमा फेसबुक थम्नेल तपाईँको चाहिँ युट्युब जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुक थम्नेल मेल चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो सेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ how to make Facebook thumbnail अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो फेसबुक थम्नेलहरू राख्ने त्यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ र तपाईँहरूले आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ एट द एन्डमा राइट सो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र यदि तपाईँहरू चाहिँ यस्तै किसिमको कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न चाहनुहुन्छ भने साइमन राई युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि आउने एपिसोडहरूमा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट सेसन यहाँबाट अपलोड गरिराखेका हुन्छौँ मेरो पर्सनल च्यानलबाट राइट सो ढिलो नगरिकन हामी डाइरेक्टली सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यतातिर हेर्छौँ है त जस्तो यो तपाईँको पेज मानौँ यो तपाईँको पेज यो मेरो पेज भयो होइन र यो अब यहाँको थम्नेल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मानौँ चाहिँ थम्नेल भनेको यो भयो होइन अगाडिपट्टि डिस्प्ले हुने थम्नेल भइहाल्यो राइट अगाडिपट्टि तपाईँको चाहिँ अडियन्सले देख्ने यो थम्नेल भयो र यो थम्नेल चाहिँ ट्याक्कै कस्तो राख्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म अझ तपाईँहरूलाई अरूहरू पनि देखाउन चाहन्छु thumbnail Facebook thumbnail YouTube thumbnail भनेको जस्तो सबैलाई थाहा छ तपाईँहरूले युट्युब चलाइराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने यो किसिमको युट्युब थम्नेल तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ फेसबुक थम्नेल्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा थम्नेल भयो होइन यस्तै तपाईँको चाहिँ अरू अरू थम्नेलहरू हामी हेर्न सक्छौँ राइट यो यो थम्नेल भयो अरू अरू अरू अरू यहाँ हेर्न हेर्न मिलेन यो पनि एउटा थम्नेल नै भयो होइन यो किसिमको थम्नेल तपाईँले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त सो सबभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो थम्नेललाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले यहाँबाट जानुभयो भने त्यो सम्भव हुँदैन राइट त्यो चेन्ज गर्न चाहिँ सकिँदैन जस्तो यहाँबाट गएर हेऱ्यो भने यहाँ यति मात्र अप्सन देखाउँछ यही नै हो थम्नेल एक्ज्याक्टली हो यही थम्नेलाई अब कसरी तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हामी यो एपिसोडमा हेर्छौँ त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि तपाईँको चाहिँ तपाईँको पेज यो खोल्नु पऱ्यो त्यस पछाडि यहाँ आइसके पछाडि भिडियोज भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् राइट भिडियोज भन्ने सेक्सनमा तपाईँहरू गइसक्नु भए पछाडि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मुनि यहाँ चाहिँ डट माथिपट्टि छ र तपाईँहरू भिजिट कन्टेन्ट लाइब्रेरी भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् राइट भिजिट कन्टेन्ट लाइब्रेरी सेक्सनमा तपाईँहरू गइसक्नु भए पछाडि यहाँबाट तपाईँहरूले चाहनुभएको जस्तै थम्नेलहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र थम्नेल बनाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ डेफिनेटली अल्टरनेटिभ सफ्टवेयर युज गर्न सक्नुहुन्छ क्यानभा डट कम लगायतको अन्य सफ्टवेयरहरू हुन्छन् जुन क्यानभाको विषयमा मैले दुई तिनवटा एपिसोड पनि यो च्यानलमा पब्लिस्ड गरिसकेको छु सपोज यो च्या यो थम्नेल चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो मानौ यो थम्नेल चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ डटमा जाने त्यस पछाडि एडिट पोस्टमा जानुहोस् र एडिट पोस्टमा गइसके पछाडि यो किसिमको सेक्सन आउँछ यहाँबाट तपाईँहरूले ट्यागहरू हाल्न सक्नुहुन्छ अझ इम्पोर्टेन्ट छ यो है ट्यागहरू तपाईँहरूले टाइटल राख्न सक् सक्नुहुन्छ सपोज यो टाइटल म राखिदिएँ होइन ट्यागहरू अनि ह्यासट्यागहरू तपाईँहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यो अझ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको चाहिँ सोसल मिडिया मनो मोनिटाइजेसनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडिया मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ भने यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यस पछाडि तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ थम्नेल भन्ने सेक्सनमा तपाईँहरू जानुहोस् थम्नेल भन्ने सेक्सनमा चाहिँ तपाईँ गइसके पछाडि चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले कुनै पनि थम्नेल चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ थम्नेल राख्ने यहाँ छ सबै यहाँ छ राइट सो यहाँबाट तपाईँहरूले यो राख्ने हो कि होइन यस्तो थम्नेल भयो यहाँ यो राख्ने हो कि यस्तो थम्नेल भयो अथवा चाहिँ योभन्दा अरूको यो राख्ने हो कि यो थम्नेल भयो होइन यस्तै अब फेरि तपाईँहरूले चाहिँ डिजाइन गर्छु भनेर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ थम्नेल है यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ थम्नेल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सपोज मानौ वेस्टेज वेस्टेज भनेर चाहिँ एउटा चुज गरौँ होइन यो पनि के हो त एउटा थम्नेल नै भयो राइट यो पनि यसरी पनि तपाईँले चाहिँ थम्नेल चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र डेफिनेटली पनि तपाईँहरूले चाहिँ यदि थम्नेलको विषयमा हेर्नुभएको छैन भने मैले तपाईँहरूलाई क्यानभा युज गर्नलाई सिकाएको छु यो भिडियो विषय क्यानभाको चाहिँ तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ how to make how to make YouTube thumbnail अथवा चाहिँ थम्नेल फ्रम क्यानभा भनेर तपाईँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आई थिङ्क यहाँपट्टि कहीँ सर्च गर्ने बटन हुन्छ सो त्यहाँबाट तपाईँहरूले सजिलोसँगले चाहिँ सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ लेट्स सी यहाँ छ कि छैन हामी हेर्छौँ यहाँ यहाँबाट गएर राइट नभए how to make how to use use Canva C A N V A Canva Simon right तपाईँहरूले टाइप गर्नुभयो भने पनि आइहाल्छ राइट यो किसिमले मैले चाहिँ क्यानभाको विषयमा एउटा दुईवटा लगभग तिनवटा मैले चाहिँ यहाँ एपिसोडमा सिकाएको छु तपाईँहरूले यसलाई हेरेर पनि थम्नेलहरू मजाले इजीसँगले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त सो आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि यो एपिसोडमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो फेसबुकको थम्नेल चेन्ज गर्ने यसरी सेभ गर्न मिल्यो होइन सेभ गर्न मिल्यो कसरी चेन्ज गर्ने सबै कुरा तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला जान्नुभयो होला यसले पनि ठुलो तपाईँको चाहिँ सोसल मिडियामा चाहिँ मद्दत गर्नेछ इम्प्याक्ट ल्याउनेछ भन्दै यो एपिसोड हामी एन्ड गर्न चाहन्छौँ फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो सिरिज हाम्रो च्यानलमा चाहिँ मन परेको छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् अब अपकमिङ सेसन अझ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ see you in the next session तपाईँहरूलाई thank you everyone see you